Hello friends welcome to my channel. Please subscribe my channel and press the bell icon. दोस्तों आप सबको पता है कि ऑनलाइन में क्रिकेट का ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर कौन सा वेबसाइट है और उस साइट से अगर आप मैच फ्री में देखना चाहते हैं तो आपको चार या पाँच मिनट फ्री में दिखाने के बाद पेड लॉगिन के लिए बोले जाता है आज हम लोग देखेंगे कि विदाउट पेड कैसे उस मैच देखे दोस्तों उस मैच को देखने के लिए बहुत सारा वे है पर सबसे आसान तरीका है कि आप हर पाँच मिनट पे या हर ओवर के एन पे ब्राउज हिस्ट्री क्लीन करें और हिस्ट्री क्लीन करने से पहले उस मैच का यू आर कॉपी करें और टैब क्लोज करें हिस्ट्री क्लीन करने के बाद फिर से न्यू टैब ओपन करें और यू आर पेस्ट करें एंजॉय द मैच और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें please do not forget to like share and comment thank you